አንዴ አንዴ ሳታሳልፉት እስቲ አንዴ እናዳምጣቸው። እዮ እብድና መጋኛ በደንብ አዳምጣቸው እስቲ። አይ እናንተ ምን አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆስፒታል ብትከፍቱ፣ ምን አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ትምህርት ቤት ብትከፍቱ፣ ይህን የሚያል ዶላር መሰብሰብ ከቻላችሁ ማለት ነው። ምን አለበት ኢትዮጵያ ደግሞ እሱን አዳምጣቸው እስቲ። ኢትዮጵያ ያለ የሚራብ የተዋህዶ ልጅ አይቆጠርም። አሜሪካ ያለ ምግብ የሚደፋ እንደፈለገ መኖር የሚችል የጠገበ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ጨፍሮ ማታ ነገ የሚሄድልን ለሱ ገዳም ልስራለት ትላለ። አልወድም። ይሄ ኢትዮጵያዊ ብሎ አዋጊውን ኢትዮጵያዊ ማዋጉሽ ነው ምለው። እነ ማዋጉሽ ለኢትዮጵያ ጥቅም የላቸው። የእውነት ኢትዮጵያዊ ግን የሌላውን ሰው መጀመሪያ ማክበር፣ በራሱ ኢትዮጵያዊነት ተማምኖ ከተማመንክ ሌላውን የሚያስጠይቅህ ጉዳይ የለም። አንተን ፓስፖርት ጠያቂ የሾመህ የለም። ሁለት history አለ። ከጣሊያን ጦርነት በፊት dinosaurs were in ኢትዮጵያ እነሱ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንኩተው መጣ የኔ ቢጠው። እኛ ደግሞ እንኩተዎች ነን፣ የትም ጦርነት ላይ አንታወቅም። ግን በኢትዮጵያዊነት ደግሞ ሲያፍገነግነን ከማንም በልጠን እንወዳታለን። እንደ ውሽማ ኢትዮጵያን ሀገር መሆኗ ቀርቶ እንደ ውሽማ ነው የምናያት። ኢትዮጵያ ነገር ሲመጣ እኔ ሂትለር ነኝ አለ አንዱ እዚህ ኮንፈረንስ ተደርጎ ኢትዮጵያ ነገር የሰውዬ ታማ ሀኪም ቤት ያስፈልገዋል። ይሄ ኢትዮጵያ ሂትለር ሁን አትልህም፣ አክብር ሌላውን ኢትዮጵያዊ በሃይማኖቱ በምኑ አትናቀው። ኢትዮጵያኖች አብረው በልተው ኑሯል።